Организирана е оваа свеченост во чест на Националниот ден на Народна Република Кина, 1 октомври. Значи во чест на 1 октомври се случува оваа свечена академија во Штип. Зошто во Штип? Најнапред да кажам дека нашето друштво има ограноци во повеќе градови низ Македонија, што ќе рече дека не сакаме да биде сконцентрирано све во Скопје, току напротив, кинеската култура и кинескиот јазик да може да се прошири пошироко низ нашата, низ нашата држава. Прв председател на нашето друштво беше академик Јордан Попјорданов. Нашето сдружение е формирано во далечната 1994 година, значи за скоро, наскоро ќе викаме повторно по други поводи, односно големиот повод 30 години од од основањето на друштвото меѓутоа сакам да кажам дека 1949 година на Небескиот площад кога Мао Цетунг ги изговора зборовите Кина застана на носа. Значи тоа е периодот од кога се честува и се слави овој овој за нив многу значаен значаен јубилеј, значаен датум. Значи дозволете ми да во името на председателот на огранокот во, на Македонско-Кинеското друштво за пријателство и соработка од Штип. тоа е председател господинот Мишко Джитров, кој што поради службено патување е одсутен. Јас во негово име ќе ги поздравам и амбасадорот и сите присутни овде. 很高兴啊，今天来出席。It is my great pleasure to visit Shadip and attend the opening ceremony of this art exhibition today. Uh, in April this year, I came to Steep and had a friendly communication with Mayor Jordanov, visited Delchev University, and inspected the Steep Free Trade Zone. Steep's delightful scenery, vital development, and hospitable citizens left a deep impression on me. I'm very happy to attend this event today. On 8th of September, we just celebrated the Independence, Day of uh, North Macedonia. And in 1st of August, the China will celebrate uh, the Chinese National Day. So uh, during the past year, there has been a fruitful cooperation between our two countries. And I feel so happy to be here today. This uh, art exhibition today is a great example for the cooperation between our two countries. it, it, it, it could exist to promote the friendship between our two countries and to advance the mutual, mutual cooperation. And we would like to work together to bring more benefits to our two peoples. Чести задоволство е што денес во Штип се одржува оваа свечена академија по повод националниот празник на Народна република Кина. А на вистина ми е драго што денеска со свое присуство не удостои и амбасадорот на Народна република Кина во Република Македонија, неговата екселенција Зуо, со кој што ќе имаме можност да искомуницираме а, соработката која што може да се воспостави на ниво на а, Обштина Штип со Обштини од Народна Република Кина и со компанији од Народна Република Кина ќе ја разгледаме, затоа што во минатото, во изминатите неколку месеци имавме офи, официјална посета а, на неколку компанији и корпорации од Народна Република Кина кои што беа заинтересирани за отварање на своји производствени капацитети во Република Македонија. Ја посетивме технолошко-индустријската развојна зона. Јас се надевам дека од сите овие средби кои што ги направивме и ќе ги направиме, ќе произлезе една соработка и можност за развој на општина Штип.